sih. Iki video sayang. Hai guys. Eh, Hai guys. Ayo. Wis nyaman. Gak jongkok ngamuk kok. <laughs> ngamuk gak iki cah iki lek. Gak gonceng, gonceng dhewe gonceng dhewe lho. Oh, rujak nyaran. Rujak muger. Kurang ya bumbune. Kurang kok. Melok. dulu Eril eh, belum <laughs> timbak mut engko ya Allah codote temen ya langsung tak sak basko <laughs> <laughs> di rumah sampai abang ira aduh aduh tak sampai brebesin lah aduh bukan jemplung oh